tago 7 de la parta tro disoligio mi estas entrano kai estas malmulta e homo e che vi povas vidi kai ja hodio estas la vere unua autun vetera tago la urbo alcutimigas alla nova al rapida ritmo en ci tio tro disoligio cio estas iom trista cal morna sed anca o tranquilla cae calma do estu fortai estu sanai estus problemai lasas vina la medito danke Saluton, cae bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodio mi trovigas en mia laborciambro en la universitato, cae volas legi cae mediti cun vi sur el tiro el hebreo el laghetto fare autore de Ludovicito, cio estis la redactisto de la tuta serio pri Zamenhof. Kai kelkai partoi estas for de la originala caro kai do pro tio mi electas citiun libron kiel fonton por plu con mediti. kai mi volas aparte celi la universitata in studento in qui eh, sequas la medito serion e pagio dudex zamenhof parolas pri siai studenta iaroi kai li scribas la sequon. Dum quin iaroi cae duono de mia estado e la universitato, mi neniam parolis cun iu pri mia afero, do l'afero pri unuigio de la homaro, do esperanto cae homaranismo, la paralelae proiectoi. Citiu tempo estis por mi tre malfacila. La cascezzo turmentis min vigita sorgeme casciadi mia in penso in kai plano in mi presca unenie estadis e nenio parto prenadis kai la plei bella tempo de la vivo la iaro e de studento passis por mi plei malgaie mi provis ia foie min distri in la societo sed sentis min ia fremdulo sopiris cae for iradis cae de tempo al tempo faciligadis mi ancoron per ia versaggio en la linguo prelaborata de mi. Unu el citiui versaggioi, mia penso, mi metis poste en la unuan brosciuron el donitan de mi, sed ar legantoi ciui nest siis, en ciai circonstanzoi citiu versaggio est iscribita, gi shainis compreneble stranga cae necomprenibla. Do, mi scias che multai universitatai studentoi trapassas malfacile in momento in nun, cae mi scias char mi sequas ilin en miei cursoi, cae mi vidas la oculoin super la mascoi, super la bush masketoi, cae generale la oculoin malfaziletson sequi la strictam ritmon de studadu. Cae do eble citiui versoi, citiui vortoi, pardonu, cae <laughs> tio esas interesa lapsuso mi pensas, pos helpi al vi carae studentoi. Ciar giuste mi pensis pri versoi. Eble se vi versas, se vi successas el meti sur papero, et sur paperon el via capo, vian senton, au vian penson, eble in esperanto, eble in alia lingvoi mi ec mia casa mi usa smulta in lingua in cune do mi ec nestas esperanta poeto ne gravas esas por vi nestas por la gloria in la mondo eble tio povas helpi vin certe helpis Zamenhof conduti tiel. Cai la facto che la resulto povas shiny stranga kai ne comprenebla alla mondo ne devas bremsi vin. Do, se estas rolo in poesio nun, dum viei studente iaroi, cae ec poste, char mine ne plu esas studento, sed mi ancora de tempo al tempo versigas mian sentoin cae pensoin. Faru tion curaju fari tion por vi mem. Cai eble tio mildigas la malgaion en via coro. To, mi esperas che vi povas apresi citiun mediton pri la simpla ebla rolo de la poesio, kai sene pardon peto min Ciu case morga esta salia tago e ble la e ble la etoso esto si un pligaia mi esperas kai do dan comprovi attento gis morgau kai kielciam antauen sen fine